Antes xa me referín ao posicionamento do Grupo Mixto en relación ás enmendas que foron rexeitadas, así como que votaremos a favor desta lei. Pero, de todas formas, eu, despois de escoitado o resto do, do debate, quería decir algunhas cousas. Unha, recordarlle ao Partido Popular que Vigo é o motor económico de Galiza, a pesar dos gobernos do Estado e da Xunta. Vigo é o motor económico de Galiza a pesar das alcaldías do Partido Popular na cidade, que foi a paralización completa da cidade, donde se preocupaban fundamentalmente de ter flores, de quitar os pobres do medio e de que Vigo o centro lucera bonito, pero nunca se preocuparon de defender a cidade de Vigo, moito máis preocupados de defender os intereses partidarios que tocaban en cada momento. Polo tanto, aprobouse unha lei da área metropolitana no ano 2012 que é a lei do Partido Popular pero que non era a lei dos vigueses das viguesas nin a lei da que, enten, que interesaba a maioría da área pro, eh, metropolitana Grazas aos vigueses e as viguesas Vigo avanzou, a pesar de todo, porque Vigo é unha cidade que se mobiliza, que se organiza para impedir que a sobreexploten, para impedir que a ignoren. E leva loitando toda a vida para ter ese recoñecemento ben merecido como motor non só económico, sino como motor tamén de dinámica social, de loita laboral, de dereitos das persoas. Así Vigo loitou duramente contra aquel escalestri que nos cruzaba a rúa Urzaiz, porque pensaron que en Vigo se podía facer calquera cousa. Vigo loitou e sigue loitando contra o trazado da P9 e o pago dunha autoestrada que non chega a ter as condicións da autoestrada, pero que costa como se si o fora. Vigo loitou tamén e sigue loitando por un trazado do tren de alta velocidade que teña en conta a cidade. Vigo loitou sempre na defensa dos seus sectores productivos. Vigo é a cidade que nos últimos anos ten a maior participación en manifestacións, por exemplo, exemplo, como o primeiro de maio, con participacións por encima de Madrid ou Barcelona. Igual que ocurriu nas folgas xerais, Vigo foi a cidade de todo o Estado onde a participación social foi maior. Por eso vostedes non poderán nunca parar a Vigo, porque vi unha cidade obreira, unha cidade que ten conciencia de si sí mesma, unha cidade que sen conciencia da súa importancia, é unha cidade que xa está cansa de que as administracións a deixen sempre de lado. Polo tanto, eh, como xa dixen antes, apoiarei as iniciativas emendas da oposición. Non entendo o rexeitamento do Consello Ciudadán Metropolitano precisamente por ese espírito de Vigo de participación social moi por encima do resto dos, dos concellos, unha conciencia social envidiable, polo tanto, ese dereito a participar nas decisións da área metropolitana. Tamén reivindico, e digo ao Partido Popular, que volga a tener en conta conta a emenda 5 de AGE que non ten sentido unha vez que son aceptadas as súas emendas 14 e 15. Tamén a emenda número 5 do BNG, porque evidentemente Vigo ten máis que demostrado que é capaz de eh, asumir todas as competencias que hoxe exerce a Diputación sobre a área metropolitana. Así como a emenda 6 de AGE, que tampouco explicaron por que se rexeita unha emenda que o único que intenta é preservar a saúde pública e promover o interese pola cultura na área metropolitana. Igual e porque o Partido Popular non ten moito interese en que a cultura esténdase pola, entre a cidadanía. E tamén non se entende o recitamento da emenda 25 de AGE despois do acontecido en Fandicosta unha emenda que único que pretende organizar os servizos de emergencias para dar unha resposta inmediata e rápida e efectiva en toda a área metropolitana. Polo tanto, eh, a me queda tamén a emenda 3, tampouco explicou o Partido Socialista por, de, o Partido Popular por que non acepta esta emenda do Partido Socialista que só pretende favorecer a ampliación da área metropolitana e que os servicios metropolitanos cada vez cheguen a máis cidadáns da área que queran eh, acoplarse a mesma. Polo tanto, nada máis eh, que felicitarnos pola aprobación desta lei e lamentar que non pudéramos avanzar un poquinho máis. Gracias, señora Martínez. Gruppo parlamentare d'alternativa